hello friends welcome to GoGo TV आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर के वाईफाई के पासवर्ड को कैसे पता कर सकते हैं तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप यहाँ स्टार्ट के आइकन पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे फिर यहाँ इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है सी एम डी फिर यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे फिर टाइप करिए sh vlan show प्रोफाइल फिर एंटर कर दीजिए इसके बाद आपके आसपास जितनी भी वाईफाई कनेक्शन मौजूद हैं ये उनकी एक पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी इसके बाद आप टाइप करिए net S H V LAN show profile show profile और आपको जिस भी वाईफाई का पासवर्ड पता करना हो आप उस वाईफाई के इस नाम को इस नाम को किसी एक नाम को आप यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए यहाँ पे देखिए आपको ये बताएगा सिक्योरिटी की इज प्रेजेंट फिर टाइप करिए sh vlan show profile sh vlan show profile अपने वाईफाई का नाम और की इक्वल क्लियर और फिर एंटर कर दीजिए ये देखिए हमें इस वाईफाई के पासवर्ड पता चल गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको रिक्वेस्ट करिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया थैंक यू